今日のために生きてきたようなすごいステージ見せてあげるよ痛いのなんてもう慣れたわちょろいのよ まっすぐつけて終電ブログ書いたら就寝弱気がちょっと出ちゃう心配かけちゃって反省だってねダイエットには歌がうまくな頑張ったってすぐにうまくいかないし 完璧なんてまだまだだし何度だって壊して直すよ負けて分かってことがあるんだ今度は何を壊すかな誰にいたってねとって分かってくれないのでも同じ歌をみんなで歌ってる大丈夫そこで返す掴み損ねた甘い夢 く強くなるかわいそうとか思わないでねそこで返す私のための歌があるもっと強くなる悲しみの果て昨日考えた奥の手100個全部ぶちまけて見せてあげるよ君の100回転をはたいて踊ろうぜいくよ の狩りはそっとお出かえすすぐに掴むよ甘い夢もっと強くなる叶わないとかありえなくねその狩りはそっとお出かえす私のための歌があるもっと強くなる悲しみの果て I wanna be your soul ありがとう。